බලා දුවගින් සිනාසලා යන්න එපා නගේ ඔයා ගස්සලා පාළුවේ මෙමා ඉන්නේ තනි වෙලා ආදරේ කියා කියන්න ලන්නේ මාදිහා බලා දුවගින් සිනාසලා යන්න එපා නගේ ඔයා ගස්සලා පාළුවේ මෙමා ඉන්නේ තනි වෙලා ආදරේ කියා කියන්න ලන්නේ යාව දෙන්නේ ඇයිද රූපිකාව කෝල්ලකමට ආදරියේ මිසේ තුරු වයස මාගේ පෙමට පිටුපාන්නේ ඇයිද මෙහෙම නංගියේ ආලි හිතට වේදනාව දෙන්නේ ඇයිද රූපිකාව කෝල්ලකමට ආදරියේ මිසේ තුරු වයස මාගේ පෙමට පිටුපාන්නේ ඇයිද මෙහෙම නංගියේ මාගේ බලා දුවකින් සිනා සලා කියා කියන්න නන්නේ යන්න පානගේ ආගස්සලා පාලුවේ මෙමා ඉන්න තනි වෙලා ආදරේ කියා කියන්න ලන්නලා මාදිහා බලා දුවගින් සිනාසලා යන්න පානගේ ආගස්සලා පාලුවේ මෙමා ඉන්න තනි වෙලා ආදරේ කියා කියන්න ලන්නලා ආදරේ කියා කියන්න ලන්නේ